Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen Oke okay guys, di video kali ini aku mau bikin pizza roti teflon Nah, apa saja bahan-bahannya? Di sini aku udah nyiapin, ada roti tawar Terus ada mayonnaise, ada sosis, ada paprika warna-warni ya guys Ini cantik banget Terus ada susu segar ada ini terserah ya untuk toppingnya aku udah siapin e, daging ayam, saus tomat atau saus apa terserah kalian sesuka hati kalian. Terus satu lagi ada keju mozzarella. Nah, ini semua udah siap bahan-bahannya guys. Jadi nanti kita tinggal e, bikin toppingnya. Karena ini simple banget ya, aku nggak pakai tepung, nggak pakai baking powder atau nggak pakai pernipan kayak gitu nggak nggak ini bukan pizza yang seperti biasanya tapi aku bikin pizza roti Oh iya guys, maaf tadi di video pertama aku lupa nggak masukkan telur dan di sini juga udah aku siapin ini ada telur.